Bruh. Ah, não. Nossa. Ainda bem. <laughs> Perfeito, imbecil. <laughs> Isso, pode ir mesmo, nível. GG. Look de 76. Olha, na experiência que eu tive aqui com Energizer, olha, até que foi boa, né? Foi boa. Tipo, tirando a parte da sessão lá da Duo, que eu não <laughs> tava conseguindo entender. Aí depois que eu comecei a entender direito, é, foi bom, né? Foi bom. Mas é isso, é isso.